Quero te dar hora. É o fatal, tá ligado, né? É o Romeu. Tá tá Tô bolado de Silway, cabelo tá disfarçado. Baseado na orelha da favela, o mais falado. Cheguei de F800, já dei o papo pra ela. falar que eu sou piranha Não me apego, só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piranha Me apaixonei Tá vindo o beat, solta o grave e vai. cabelo tá disfarçado, baseado na orelha da favela mais falado. Cheguei de efeito senta, já dei o papo pra ela. Todo mundo tá sabendo que eu comi tua xereca. Sou a Tati Trembar, rainha da foda. Dei pro queridão e que eu sou piranha Não me apego, só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piranha Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piora Hoje eu vou bucetear, bucetear, bucetear Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piranha Me apaixonei bitch.